У полі від перону прибуває нічний швидкий поїзд номер 81 з полученням Ужгород Київ. Нумерація вагонів з хвоста поїзда. Будьте уважні та обережні.